بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، ربنا سبحانه وتعالى يقول آه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يضربها لنا مثلا في اللي ربنا بينجيهم ويبعدهم في آخر المطاف عن النار ويدخلهم الجنة وطبعا ولنا في آيات ربنا سبحانه وتعالى الأسوة والقدوة فاحنا آه، الحمد لله رب العالمين آه، بخصوص آه، نتائج الامتحانات الدور النهائي امتحانات النقل اللي ربنا من عليهم ونجحهم فنبشرهم ونهنيهم على هذا النجاح وعقبال كل السنوات وعقبال اللي ما امتحنوش وعقبال الذين لم تظهر نتائجهم إيه، فالحمد لله رب العالمين فمن زحزح عن النار اللي هو ايه الرسوب وال وال والدور الثاني إيه، وربنا زحزحهم عن الرسوب وزحزحهم عن الدور الثاني بالنجاح وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله اللي من على ايه على الذين تفوقهم والحمد لله إيه، ان ربنا سبحانه وتعالى من على الذين نجحهم هذا العام و واخلف على والديهم وزويهم الخير والبركه وربنا نجح كل الناس كل الناس في في بلدنا الجميلة يا مصر ويبارك فيها ويحفظها من كل سوء ويحفظ آه، مصر من كل شر حاسد وكل شر ظالم ونحمد ربنا سبحانه وتعالى على براءة الشيخ عادل عبد الموجود ونجاحه وخروجه من من هذه التهمة التي وجهت له والحمد لله رب العالمين نشكر القضاء النزيه الشامخ على تبرئته أخونا الشيخ عادل عبد الموجود ونحن كلنا فرحانين في بورسعيد على هذه المفاجأة وعقبال كل إخواننا المظلومين احنا طبعا بنأمل في في قضاء شامخ ان هو يخرجهم ان شاء الله سبحانه وتعالى البراءة جميعا والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مبروك يا شيخ احمد يعني ربنا من عليك احمد ربنا بقى وكمل و... مراجعة سورة آه، النساء عشان نخلص فاضل لنا ثلاث صور و... انت مبسوط الحمد لله رب العالمين النجاح فربنا سبحانه يمن عليك وتختم لنا ايه المصحف قريب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته